有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个滚烫，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得破吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛肚的破拉，马莲的三八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好江湖上再见。吧。 愿为沙克少校效忠，立刻前往灵虚洞找回提灵炼金的残页。找到了，找到了，他们都在这里。劈开火宝！呀！他们身上的冰已经融化了，太好了，他们有救了。前面驾车的是马妞。 才骑马的那个，好像在药王庄见过。对，就是那个长眉毛的怪老头。我们追上去，叫他们不要擅自行动。是，喂，回来！哦，全跑了。就在前面，撤！站住！糟了，他们追过来了。什么？撤！啊，停车！撤！ 耶！耶！啊！耶！驾！驾！这，这下子麻烦大了。先随机应变吧。请问诸位少侠为何阻拦我等？老头儿，药王庄的那笔账还没跟你算呢。 你来这里干什么？不会是到山里观光的吧？哎呀，只是来采些草药。采药？我看没那么简单吧？车里装的是什么？从实招来。啊？啊？车里装的是……是我老婆在车里睡觉。哦，看来我们要配合她。嗯、你过去看看。嗯。 <laughs> 糟糕，我我老婆喜欢裸睡，你千万别开车门呐！裸睡，这死长眉分明是在整我，想唬我，我偏要打开看。喂，不能开门呐，你这是侵犯隐私权。车里一定有古怪，完蛋了！你， <laughs> 诶，啊！ 喂，怎么样？没事，什么都没有。绝对不能说出来，肯定会被他们笑掉大牙。喂，你们五个，庄主叫你们立刻回来。哼，老头儿，今天算你走运，下次再来找你算账。这个人好像在哪里见过，越看越眼熟，他是。 你给我站住！不要再耽搁了，啊！快点前往灵虚洞。好的，马上走。驾！嗯，好险呐，差点要被认出来。拉婆婆，你还好吧？长眉，你出的什么烂主意？要我裸睡，害得我一世英名都没了。我也是不得已呀。 辛苦你了！ <laughs> 天哪，这是我老爸的爱马！一切都被冻结了。这鬼地方怎么这么冷？洞里和洞外的温差至少二十度，简直就像在冷冻库里啊！里面温度更低。 你们就好好守在门口，等我回来。是，拜托您快点出来，我快冻死了。啊，沙克羊和猫奴不见了，是谁救走了他们？这些冰是溶解之后又再次冻结的。 什么人有这种本事？难道是刚才在山道上遇到的那群人？他们会是谁？父亲，您看到是谁劫走了您的宝贝儿子吗？哼，你，你当然不可能看到的。你眼里只有你自己，压根儿不管别人的死活，连自己的儿子也不例外。 父亲，让儿子从您身上取回提灵炼精的残液吧，反正您也用不到。多谢父亲大人成全。呀！怎么搞的呀？这么久还不出来？ 龙骨！哎呦，终于出来了！我们赶紧离开这里吧。你们刚才在山路上拦住的是什么人？不认识，但和他们在药王庄交过手。那个长眉毛的老头武功高强，当时我们都不是他的对手。那你们有看到马车里装的是什么吗？ 是他上前查看的， <laughs> 你问他，只有他看到。 <laughs> 这个嘛，我有看到的是。快说呀，庄主问你话。我我我是上前前前前去打打打打开打打开了车门，我我我打开车门看到看到。哎呀，气死人了！你到底看到什么？ 我看到一个老太婆在裸睡。你确定有看清楚车内没有其他人？这个嘛，呃，我只看了一眼就把门关上了。嗯，庄主这么问，难道是怀疑车上还有其他人？我弟弟和那个女的被人从炼丹台带走了。 庄主是怀疑刚才那伙人抢先一步，我就觉得那个长眉毛的老头行踪诡异。我也觉得他那道蚯蚓眉很眼熟，超像乌龙院的长眉。乌龙院，庄主，要不要我骑马去追？嗯，你去查清楚那辆车，看他们有没有带走这两个人。如果追不到，就直接去乌龙院找人，明白了吗？是。 我一定会找到他们的。指南，你跟我去。嗯，好。驾！驾！壮壮大爷，咱们也撤了呗，这里实在是太冷了。好，我们走吧。 呃呃，我的背突然感到剧痛。啊啊啊！呃，什么声？庄主，你还好吗？啊！把车停到树林里。哦，好的，好的。嗯，他这是怎么了？ 半路上突然就这样了，啊啊！我的背，啊啊！宗主，好疼啊！宗主，你是抽筋了吗？啊啊！我的背犹如刀割，我来帮你看看。啊！我的妈呀！背上居然有两个黑影在浮动。 这两个扭曲的黑影，像是在在张牙舞爪。那是阴阳诈变，活宝的灵体正在挣扎。沙克姐，你还好吧？全身难受，仿佛身体啊不是自己的了。马尿。哦，在我在这儿呢。 这是从父亲身上取出的提灵炼精的残页啊！嗯，一吸收极阳壮男之力量，二吞噬恒王地宫内之麒麟胆，三再次提灵炼精，混元归一。什么什么呀？都没听过。等一下，这张残页的下方。 还有个签名，好像是沙可一。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少年。 强壮男必须是刚满十八岁，在八月八日八时八分出生的男子。他们两个的脉息都非常微弱。行动！祝龙掌！集火了！哦，我对这个秘密有高度的兴趣。两位有什么高见吗？说出来，让大家都听听嘛。